Türkiye'nin en üzgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Briefing Odası'nın bu haftaki konusu Orta Doğu'nun en stratejik bölgelerinden biri olan Golan Tepeleri. 46 yıldır İsrail işgali altında tutulan Golan Tepelerini vazgeçilmez kılan özellikler neler? 1974'ten Arap Baharı'na kadar süren sessizlik son aylarda nasıl bozuldu? Suriye'de devam eden iç savaş Golan Tepelerinin geleceğini nasıl etkileyecek? Golan Tepelerinin dünü, bugünü ve yarını hakkında merak edilen tüm detaylar Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda.